وده ده ده ده ده تحية للفرح نغني الغنية ومحمد غني ورجال يعزوا عليا اسمع نار نار نار نار نار نار ولد حرم علي الجيزة من بعد فراق العاشقة تحرم من الفرحة داعينا يا محمد والله بيهوانا اسمع اكبر هو هو هو Hallelujah. سند والله بعينينا للأسرى والله تمنينا يرجعوا هالغوالي يا سمسم سمسم سماسي للفقوسة عيني وصل سم والأول الكي وسع لي منظرة ابو خي احلى سلام هو او هاي الصلاة Bora